हमारा दोस्तों कल देखिए हमारा व्रत था आज हम व्रत भगवान का पूजन करके पीली वस्त्र पहले पीले फूल चढ़ाएँ पीले भोग फूल का लगाएँ तो ऐसे हम उनको नहला धुला कर निवृत करके भगवान श्री कृष्ण को और उनके चरण स्पर्श करके आरती पूजा समृद्ध करके समाप्त करके अपने द्वादशी का व्रत समाप्त करें और तब कुछ ही तुलसा जी उनको चढ़ाएँ इस प्रकार से उनकी पूजा करके नमन करके अपना व्रत खोलें द्वादशी का इतना बड़ा महत्व है आप ही आराम से पूजा करें नहा धोकर और सुबह उठकर उनको प्रणाम करें जय जयकार करें बोलो द्वादशी महारानी की जय